ජිත නව ප්‍රතිතස්ත පනත් කෙටුම් පත හෙට හෝ අනිද්දා දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තාවනවා. මෙම පනත් කෙටුම් පත මීට පෙර පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත අවස්ථාවේදී ඊට දේශපාලන වේදිකාවෙන් මෙන්ම සිවිල් සමාජයෙන්ද මහා සංගරත්නයෙන්ද දැඩි විරෝධය එල්ල වුණා. ඒ එම පනත් කෙටුම් පතේ අන්තර්ගත ඇතැම් වගන්ති තුළින් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය වන බවට පවසමින් එමෙන්ම ජාත්‍යන්තරයෙන්ද මෙම පනත් කෙටුම් පතට එරෙහිව අදහස් පළ වුණා. ඒ අනුව යෝජිත නව ප්‍රතිතස්ත පනත් කැටුම් පත පාලිමෙන්තු වෙත ඉදිරිපත් කිරීම කල් ගියා. ඉන් අනතුරුවයි හෙට හෝ අනිද්දා දින යළිත් මෙම ප්‍රතිතස්ත පනත පාලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇත්තේ. ඒ මෙම පනත් කෙටුම් පතේ අහිතකර හෝ විරෝධය එල්ල වූ කිසිදු වගන්තියක් වෙනස් කර ගැනීමෙන් තොරව බවටද තොරතුරු ආර්ථාවනවා. මෙ අතර යෝජිත නව ප්‍රතිතස්ත පනත් කෙටුම් පත පිළිබඳව මල්වතු අස්කිරි මහනාහිමිවරුන් දැනුවත් කිරීමට අමාත්‍ය විජ්‍යදාස රාජපක්ෂ පසුගියදා කටයුතු කළා. එහිදී මහනාහිමිවරුන් මැතිවරුන් අදාළ පනත් කෙටුම්පතේ අඩංගු ඇතැම් වගන්ති සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ කර සිටියා. මෙම පනත් කෙටුම්පතට විරෝධය පළ කරමින් මහනාහිමිවරුන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ වෙතද ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එමෙන්ම කාදිනල් හිමියන්ද මෙම පනතට විරෝධය පළ කළා. කෙසේ වෙතත් අප සිදු කළ විමසීමකදී පාර්ලිමේන්තු සංනිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ අදාළ නව ප්‍රතිතස්ත පනත පාර්ලිමේන්තු වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාර්ක සභාවේදී සාකච්ඡා වී නැති බවයි.